bersamamu Ingatkah janji kita untuk setia Namun engkau pergi meninggalkanku Diriku hanya manusia tanpa cinta Karena engkau telah mengingkari janji kita Terima oh, ya. oh. kasih. <laughs> oh ka janji kita tuk setia Namun engkau pergi meninggalkanku Kini ku hanya manusia tanpa cinta Karena engkau telah mengingkari janji kita mengagetkan Janji kita untuk setia Namun kau pergi Meninggalkanku Kini ku hanya manusia tanpa cinta Karena engkau telah mengingkari janji Janji kita untuk setia Namun engkau pergi Meninggalkanku Kiriku hanya manusia tanpa cinta Karena engkau telah 嗯。